Hi everyone, I'm back with a not so book review, this time Who Moved My Cheese by Dr. Spencer Johnson. बदल किंवा चेंज याविषयीच्या अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकणारं हे पुस्तक भूलभुलैयामध्ये अर्थात जगामध्ये सुख आणि समाधान मिळवण्यासाठी चीज शोधणाऱ्या चार प्राण्यांची ही कथा आहे या कहाणीमध्ये त्या चार प्राण्यांच्या आयुष्यात जेव्हा बदल येतो किंवा बदल घडतो ते ॲक्च्युली ते त्यांचे प्रॉब्लेम्स कसे टॅकल करतात हे सांगितलं आहे आपल्या पण आयुष्यात जेव्हा चेंज येतं किंवा कुठलाही मोठा बदल घडतो आपला सगळ्यात पहिला रिॲक्शनच नाही नाहीत मला हा चेंज नको आहे मला खूप अनकम्फर्टेबल किंवा डिस्कम्फर्ट असं फील होत आहे बट अनेकदा आपल्याला कळत नाही की तोच चेंज ऍक्च्युली आपल्यासाठी एक लाईफ चेंजिंग इव्हेंट बनू शकतो So, the four bullet points I have learned from this book is number one, anticipate change. Number two, adapt to change. Number three, and the most important one, please enjoy the change. Number four, get ready to change again and again. Please adapt to it As quickly as possible कारण की हेच आपलं आयुष्य खूप इझी करणार आहे I know it is tough but it is important ह्या पुस्तकात पण तेच सांगितलं आहे कुठलाही चेंज तुम्ही आधी एक्सेप्ट करा त्यातून जाणं किंवा you have to go through that change and grow through that change is the moral of the story ह्यांच्या बॅक कव्हर मध्ये पण लिहिलेलं आहे discover the secret for yourself and learn how to deal with the change so that you suffer less stress and enjoy more success in your work and life. Change is the only constant thing in life. So grab your copies today. It's available on Amazon, Flipkart, and other book sites. Enjoy reading.